Mbështetja amerikane për Ukrainën përballë shantazhit rus në fokusin e vizitës së kryediplomatit Blinken në Evropë. Revoltim publik në Indi lidhur me ritmet e ulëta të vaksinimit përballë keqësimit të situatës me Covidin. Katër astronautë kthehen në tokë me kapsulën e kompanisë private SpaceX. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ardita Dunellari. Në hapje të emisionit u uroj shikuesve tanë të besimit të krishterë ortodoks, gëzuar për shumë vjet Pashkët. Në këtë emision do t'ju sjellim kronika nga rajoni mbi përgatitjet që po bëhen për sezonin turistik të goditur rëndë ky sektor nga pandemia si dhe mbështetjen që po jep Bashkimi Evropian përmes një programi për të ndihmuar rininë të gjejë punësim në këtë sektor, si dhe do t'ju sjellim mesazhet dhe atmosferën e Pashkëve në Kosovë. Aktiviteti destabilizues rus kundrejt Ukrainës do të zërë një vend të rëndësishëm në vizitën e sekretarit amerikan të shtetit javën e ardhshme në Evropë. Shefi i diplomacisë amerikane Anthony Blinken fillon nesër vizitën në Evropë fillimisht në Londër, ku do të takohet me homologët e grupit të shtatëshes në përgatitje për takimin e udhëheqësve të G shtatës në qershor në Angli. Ministrat pritet të diskutojnë reagimin ndaj sfidave të përbashkëta, përfshirë pandeminë e koronavirusit dhe ndryshimet klimatike. Më pas ai shkon në Kiev të Ukrainës, në një gjest që demonstron mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për qeverinë ukrainase përballë kërcënimeve ndaj sovranitetit nga Rusia. Zoti Blinken do të takohet me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe zyrtarë të tjerë të lartë në vend. Pas disa javë shtimi të përforcimeve që krijuan alarm ndër autoritetet ukrainase dhe Perëndimin, pasi Rusia dërgoi përforcime në kufi me Ukrainën, Tashmë Moska ka tërhequr trupat nga zona kufitare, por zhvillimet e fundit kanë krijuar një acarim të mëtejshëm të marrëdhënieve dhe retorikës mes fuqive perëndimore dhe Kremlinit. India vazhdon të jetë e mbërthyer në një krizë akute me koronavirusin, një tjetër rekord u thye brenda njëzet e katër orëve të fundit, kur u regjistruan mbi katërqind mijë infektime të reja dhe afro tre mijë e shtatëqind të vdekur. Por, megjithë situatën shqetësuese, autoritetet nuk kanë ndaluar aktivitetet në kuadër të zgjedhjeve vendore. Komisioni Zgjedhor ka filluar të numërojë votat dhe gjatë ditëve të fundit kur situata me Covid-in po keqësohej dhe nuk i kanë ndalur tubimet politike. Megjithëse në Indi ndodhet fabrika më e madhe në botë për prodhimin e vaksinave e njohur si Instituti Indian i Serumeve, Vetëm dy për qind e një pikë tre miliardë banorëve të këtij vendi janë vaksinuar, sipas njoftimeve. Dje autoritetet deklaruan se çdokush mbi tetëmbëdhjetë vjeç kualifikohet tani për vaksinim, por shumë klinika kanë raportuar mungesa në furnizime. Drejtori i Institutit të Vaksinave është bërë objekt kritikash për mungesat. Ai ndodhet aktualisht në Britani, por pas reagimit të fortë publik, miliarderi dyzet vjeçar tha se po kthehet në Indi. Pas revoltimit të popullatës lidhur me mungesat e vaksinave, autoritetet kanë deklaruar se do të dërgojnë forca mbrojtëse përreth Institutit Vaksinave. Një numër vendesh kanë reaguar duke ofruar ndihma për spitalet e mbingarkuara të Indisë. Ndërkaq situata paraqitet kritike edhe në Brazil, ku megjithë shtimin e rasteve të infektimeve, Mijëra vetë mbushën rrugët sot në, dje, më falni, në Brasilia, San Paolo dhe Rio de Janeiro, në tubime në mbështetje të presidentit Jair Bolsonaro. Deri tani Brazili ka regjistruar mbi katërqind mijë vdekje nga Covid-i, vendi i dytë në botë pas Shteteve të Bashkuara për nga numri total i viktimave. Izraeli ka shpallur sot ditë zie kombëtare për dyzet e pesë viktimat e shtypura nga turma gjatë një kremtimi fetar. Flamujt në mbarë vendin janë ulur në gjysëm shtize dhe tani vëmendja po kalon tek hetimet mbi përgjegjësinë për katastrofën më të rëndë civile të vendit. Në përputhje me traditën hebraike, ceremonitë mortore u kryen shumë shpejt pas vdekjeve. Mbi njëzet viktima të incidentit të së premtes në Malin Meron u varrosën atë natë pasi u përfundua zyrtarisht identifikimi i trupave. Fatkeqësia ndodhi kur pelegrinë ultraortodoksë ebraikë që kishin shkuar gjatë natës për të nderuar një profet të shekullit të dytë, u përfshinë nga paniku dhe kaosi dhe filluan të shtyjnë. Dëshmitarët tregonin për një piramidë trupash, ndër ta edhe fëmijë, të rrëzuar gjatë kalimit në një korridor të rrëshqitshëm. Sipas medias izraelite, mbi njëqind mijë vetë morën pjesë në këtë kremtim, gjë që dëshmoi optimizmin në popullatë për ritmet masive të vaksinimit kundër koronavirusit. Destinacioni i këtij pelegrinazhi është komentuar para disa vitesh nga autoritetet si një katastrofë e pritshme për arsye të mjedisit tepër të ngushtë për turma të tilla. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar të hapë hetime, ambasada amerikane në Izrael ka thënë se mes viktimave kishte edhe shtetas amerikanë. Katër astronautë u kthyen pa probleme sot në Tokë pas një misioni në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës. Astronautët mbërritën me kapsulën Crew Dragon të kompanisë SpaceX, duke zbritur me parashutë në ujërat e Gjirit të Meksikës, njoftoi NASA. Kthimi i tyre shënon misionin e parë të kapsulës Dragon nga kompania SpaceX për të dërguar e sjellë astronautë nga qëndrime disamujore në hapësirë. Misioni përfaqëson një bashkëpunim publik-privat mes kompanisë raketore SpaceX të sipërmarrësit Elon Musk dhe Agjencisë Federale Amerikane për Eksplorimin e Hapësirës, NASA. Ekuipazhi me astronautët amerikanë Michael Hopkins, Victor Glover dhe Shannon Walker, si dhe astronautin japonez Soichi Noguchi, u nisën nga Qendra Kennedy në Florida më pesëmbëdhjetë nëntor me raketën e SpaceX-it Falcon nëntë. Kapsula ra sot në det në orët e para të ditës pranë brigjeve perëndimore të Floridës. Besimtarët ortodoksë në Kosovë që kryesisht i takojnë komunitetit serb, po kremtojnë festën e Pashkëve, ndërsa zyrtarët më të lartë vendas e ndërkombëtarë u kanë përcjellë urime me thirrjet për paqe e tolerancë. Në urimin e saj presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, thekson se festat si Pashkët janë manifestim i vlerave të përbashkëta njerëzore, humanizmit e solidaritetit, me të cilat çdo betejë fitohet dhe ngjallet shpresa për të ardhmen. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, duke uruar besimtarët, theksoi se kjo festë thërret për punë, vetëmohim e disiplinë. Edhe ambasadori amerikan në Prishtinë, Philip Kosnett, përmes një postimi në llogarinë e tij në Twitter, u uroi besimtarëve ortodoksë Pashkët, Në të gjitha kishat ortodokse në Kosovë mbrëmë janë mbajtur liturgji fetare, ndërsa në meshën e mesnatës në Graçanicë afër Prishtinës mori pjesë edhe shefi i Zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Petar Petkoviq, i cili hyri me leje të autoriteteve të Kosovës. Ai u bëri thirrje serbëve të Kosovës që të qëndrojnë dhe se shteti serb do t'i mbështesë për një të ardhme më të mirë. Të krishterët ortodoksë kremtojnë Pashkët katër javë pas besimtarëve katolikë në bazë të kalendarit të vjetër ortodoks. Vazhdojmë me mbulimin e zhvillimeve në rajon, në zonën ndërkufitare Shqipëri-Mali i Zi, Bashkimi Evropian po financon një program për punësimin e të rinjve në sektorin e turizmit. Periudha e gjatë e pandemisë ka goditur rëndë këtë sektor të rëndësishëm për ekonomitë e të dyja vendeve fqinje, ku kanë humbur vendet e punës mijëra të rinj. Ndërkohë në fillim të sezonit turistik veror Shqipëria dhe Mali i Zi pritet të heqin masat kufizuese për të ndihmuar rigjallërimin e turizmit, njofton korrespondenti Pëllumb Sulo. Një nga sektorët e ekonomisë të prekur më së shumti në rajon nga pandemia është edhe turizmi, ku punësohen çdo vit një numër i madh të rinjsh, shumë prej të cilëve humbën vendet e tyre të punës gjatë periudhës së pandemisë. Ndërkohë, në prag të hapjes së sezonit të ri turistik veror, Shqipëria dhe Mali i Zi pritet të heqin kufizimet për të rigjallëruar këtë sektor të rëndësishëm për ekonominë e tyre, por edhe punësimin e të rinjve. Një projekt ndërkufitar, Rrugët e Zhvillimit të Karrierës, i mbështetur nga Bashkimi Europian dhe i zbatuar nga dy organizata vendase, po synon të mbështesë të rinjtë në zonën ndërkufitare të Shqipërisë dhe Malit të Zi për t'u aftësuar dhe punësuar në sektorin e turizmit. Ky projekt do thotë në sferën e turizmit, rrugët e zhvillimit të karrierës, tenton që të gjatë këtij bashkëpunimit të rrisë zhvillimin, edhe pse jo nesër disa të rinj, themi nga Ulqini do të vijnë të punojnë, ndoshta në Velipojnë, ndoshta në hotel në Shkodër, edhe e ana tjetër të vijnë të rinjtë nga Shkodra të punojnë në Ulqin. Pjesë e projektit janë të rinj të dy shkollave të mesme, Shkollës Bashkim Vëllazërim në Ulqin dhe Shkollës Profesionale Hamdi Bushati në Shkodër. Të rinjtë thonë se pjesa më e madhe e tyre punojnë gjatë sezonit turistik veror dhe se projekti i mbështetur nga Bashkimi Europian po i ndihmon të aftësohen dhe t'i përshtaten tregut të punës. Qysh në moshën gjashtëmbëdhjetë vjeçare kam marrë pjesë, kam qenë si punëtore nëpër dyqane të ndryshme, Edhe po ashtu shoqëria ime vazhdimisht të gjithë pra punojnë gjatë sezonit turistik veror, edhe mendoj se ky projekt është një vërtet një shans për ne që të njoftohemi sa më shumë sa i përket tregtisë dhe turizmit, sepse ato janë si degë kryesore të ekonomisë qofshin të Malit të Zi, por edhe të Shqipërisë. Ne po përgatitemi nëpërmjet praktikave profesionale, trajnimeve që po bëjmë këtu, edhe shumë metoda tjera që bëjmë te shkolla që me kenë ma të aftë që tre mujt e verës me punu. Për shkak të izolimit dhe masave kufizuese për mospërhapjen e Covid nëntëmbëdhjetës, si Shqipëria ashtu dhe Mali i Zi u përballen me humbje të mëdha në sektorin e turizmit, ku humbën vendet e tyre të punës edhe mijëra të rinj e të reja. Drejtuesja e projektit, Mirela Sokoli, thotë se turizmi është një sektor që mund të ringrihet më shpejt se sektorë të tjerë, duke u dhënë mundësi të rinjve që të kapërcejnë një periudhë hutimi ku u përfshinë gjatë pandemisë dhe të synojnë aftësimin përmes trajnimeve dhe programeve të ndryshme të mbështetura si nga Bashkimi Europian ashtu edhe organizata të tjera. Ka një turizëm, qoftë në fundjava, qoftë gjatë verës, shkodranët shkojnë në Ulqin apo ulqinakët vijnë në Shkodër, edhe ne duam që të rinjtë gjithashtu të promovojnë në vendet fqinje, turizmin, turizmin malor, fushor, detar e tjerë, edhe gjithashtu të shikojnë për mundësi ku ata mund të punësohen, si në Shkodër apo edhe në Ulqin. është një ngacmim në këtë moment që vërtet ne kemi kaluar e po kalojmë një pandemi, por gjithashtu ne po bëjmë diçka në fakt që të ndikojmë pozitivisht edhe bashkë mund t'ja dalim. Vitet e fundit, me zhvillimin e sektorit të turizmit dhe nxitjen e lëvizjes së lirë të shtetasve në të dy anët e kufirit, Shkodra dhe Ulqini kanë zgjeruar lidhjet edhe në fushën e turizmit duke synuar krijimin e një destinacioni të përbashkët turistik. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllumb Sulo. Qëndrojmë me këtë temë, përpjekja për rimëkëmbjen e sezonit turistik në bregdetin e Ulqinit ka angazhuar autoritetet vendore dhe punonjësit e kësaj fushe për një përgatitje të shtuar në mbarëvajtjen e këtij sezoni. Në kthimin e normalitetit janë duke u ndërmarrë disa masa edhe për lehtësimin e pengesave ndërkufitare që ngadalësojnë zhvillimin e turizmit rajonal, korrespondenti Ali Salaj përgatiti kronikën. Bregdeti i Ulqinit është një vend i parapëlqyer pushimi për turistët e rajonit dhe më gjerë. Për shkak të pandemisë, ky vend i bukur turistik vitin e kaluar pësoi një humbje të madhe duke shkaktuar një krizë me pasoja ekonomike për këtë zonë. Drejtori i organizatës turistike të Ulqinit Gëzim Hajdinaga vë në dukje se humbja në fushën turistike ishte mbi tetëdhjetë për qind krahasim me vitet tjera. Ju e dini dhe nuk dua të përsëritem për goditjen që ka pësuar qyteti jonë dhe jo vetëm por Mali i Zi dhe gjithë shtetet por dhe bota në përgjithësi e sidomos ata që Industri të vetme e kanë turizmin, pra ne në Ulqin dhe në Mal të Zi kemi shënuar ramje krahasuar me nëntëmbëdhjetën jo ma pak se tetëdhjetë për qind, shtatëdhjetë deri në tetëdhjetë për qind, dhe se mendojmë se sikur të arrihet një projekcion që mund ta kemi dhe kjo është hamendje por mendojmë që një pesëdhjetë për qind i vitit dy mijë e nëntëmbëdhjetë do të ishte mirë dhe më në fund të shohim buzëqeshje te qytetarët e Ulqinit, te njerëzit e turizmit dhe të gjithë ata që merren me me me këtë veprimtari. Sidoqoftë punonjësit turistikë në komunën e Ulqinit janë duke u përgatitur për sezonin e këtij viti dhe shpresojnë se do të dalin nga kjo situatë e vështirë për turizmin e Ulqinit. Presim shumë prej kësaj sezone. Pushteti i ri i Malit të Zi na ka dhanë një premtim si sezonin dy mijë e njëzet e një nuk do të kemi mbyllje të kufijsh. Domethanë për region na kanë dhënë premtime se për Shqipëri, Kosovë, Bosnë edhe Serbi nuk do të kenë mbyllje dhe shpresojmë si nëse nuk ka me qenë ndonjë katastrofë e madhe nga ana e pandemisë do të jetë një sezon i mirë. Në këtë kuadër, zoti Hajdinaga thekson se për kthimin e normalitetit janë duke u ndërmarrë disa masa në lehtësimin e pengesave burokratike midis shteteve, që janë pengesë zhvillimit të turizmit rajonal. Jemi duke punuar për të eliminu barrierat që ndoshta kanë qenë ngarkesë për familjarët dhe për çdo qytetar të Kosovës dhe të Maqedonisë Veriut dhe tjerë që vijnë te pika kufitare e Muriqanit. Pra, jemi në finalizimin E diçkafit që na ka mundu tash njëzet vjet, ajo është dhe ka të bëjnë me heqjen e sigurimit, pagesës për sigurim për automjetet, që nuk ka të bëjnë aq tepër sa për koston, ndërsa sa reflekton për pritjen. Problem tjetër është edhe pritja në kufi, e cila pritje nuk është vetëm në pikën kufitare të Muriqanit, por domethënë është mirë të lehtësohet dhe ky qarkullim të jetë edhe ma i shpejtë dhe së treti Mendoj se duhet pa me drejtorët e policisë dhe me shefët e kufirit. Unë do të organizoj një takim të tillë, ku do të jenë edhe dy kryetarët e komuneve Shkodër dhe Ulqin, për të pa se familjarët të cilët ndoshta arsyen kryesore pse shkohet në pushim i kanë fëmijët, të bëhet e mundur që fëmijët e tyre të vijnë edhe me certifikatë të lindjes në Ulqin. Edhe ministri i Zhvillimit Ekonomik në Mal të Zi, Jakov Millatoviç, gjatë qëndrimit në Ulqin vuri në dukje bashkëpunimin me qeverisjen vendore me qëllim të përgatitjes sa më të mirë të sezonit turistik veror. Smo veç zapoçeli, ministar finansija i ja posjete regionu. Ministri Millatoviç tha se nevojitet një punë e madhe operative dhe bashkëpunimi midis qeverisë dhe komunave bregdetare, dialogu konstruktiv i sektorit privat dhe publik, në mënyrë që turizmi si degë e cila gjeneron të ardhura dhe ka efekte të mëdha për ekonominë e Malit të Zi, të fillojë ripërtëritjen. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj. Presidenti Joe Biden e mori detyrën tre muaj më parë, i gjendur përballë një kongresi me shumicë të ngushtë demokrate, ndërsa presidenti Biden përballej me një krizë të dyfishtë ekonomike, si dhe të shëndetit publik për shkak të pandemisë, kongresi ishte i angazhuar intensivisht në procesin e dytë gjyqësor ndaj paraardhësit të tij Donald Trump. Zëri i Amerikës i hedh një vështrim sfidave të presidentit të ri në raport me ligjvënësit gjatë njëqind ditëve të tij të para në detyrë. Vetëm disa ditë pasi Kapitoli u sulmua nga mbështetës të ish-presidentit Trump, Amerika pa një tranzicion paqësor pushteti drejt Presidentit Biden dhe një Kongresi me shumicë të ngushtë demokrate. Ligjvënësit vepruan me shpejtësi, duke miratuar dy trilionë dollarë për të financuar vaksinat dhe pagesat prej një mijë e katërqind dollarësh për amerikanët në vështirësi. Miratuam Planin Amerikan të Shpëtimit, një nga paketat e ndihmës me më shumë ndikim në historinë amerikane. I kemi parë që tani rezultatet, tha Presidenti Biden. Ligjvënësit republikanë thanë se paketa ligjore masive nuk bëri shumë për ta zgjidhur krizën. Harxhuan gati dy trilionë dollarë për një paketë partiake për të cilën Shtëpia e Bardhë u mburr se ishte më liberalja në historinë amerikane. Vetëm një për qind shkoi për vaksinimet, tha senatori republikan Tim Scott. Shumica e analistëve thonë se fondi ishte një sukses i nevojshëm për demokratët. It'll be treated as as a legislative win. Do të konsiderohet një fitore legjislative dhe madje popullore, më në fund pritshmëritë u reflektuan në realitet, thotë zoti Burgat. Por për javët e para të presidencës Biden, Senati u konsumua nga ngritja e akuzave, gjykimi dhe shpallja jo fajtor e ish-presidentit Trump për rolin në nxitjen e trazirave të gjashtë janarit. Kongresi ishte ende duke u përballur me pasojat e pikëpyetjes nëse mund të gjykohej apo jo një ish-president. Kishte një klimë përgjithësisht të keqe mes anëtarëve të Kongresit që ishte në fazën e tranzicionit drejt Kongresit të ri, i cili do të mirëpriste një president me axhendën e tij legjislative, thotë zoti Burgat. Megjithëse ligjvënësve iu desh më shumë kohë se zakonisht për t'u organizuar, Kongresi i Bashkuar Demokrat dhe Shtëpia e Bardhë, së bashku me stilin menaxhues të presidentit të ri, mundësuan një ton të ndryshëm në Kapitol. Kur flet Presidenti Biden ose kur dikush thotë se po flasim nga Shtëpia e Bardhë, të gjithë faktorët, republikanë dhe demokratë, kanë besim se ai është pozicioni real, se nuk do të ketë ndonjë përmbysje të papritur të pozicionit. thotë zonja Reynolds. Kjo është një përqasje që do t'i nevojitet presidentit Biden ndërsa po negocion për miratimin në Kongres të një plani ambicioz për infrastrukturën. Zhvendosjet demografike këtu në Shtetet e Bashkuara gjatë dhjetë viteve të fundit kanë çuar në një riorganizim të rëndësishëm të numrit të ligjvënësve që do të përfaqësojnë disa shtete. Materiali në vazhdim shpjegon ndikimin politik që do të ketë shtimi ose ulja e numrit të ligjvënësve në disa shtete amerikane. Në bazë të numrit të banorëve caktohet numri i ligjvënësve që dërgon secili nga pesëdhjetë shtetet amerikane në Dhomën e Përfaqësuesve. Ky proces zhvillohet çdo dhjetë vite pas numërimit të popullsisë përmes Zyrës Amerikane për Regjistrimin e Popullsisë. Shtatë shtete, Kalifornia, Illinois, Michigani, Ohio, Virxhinia Perëndimore, Pensilvania dhe Nju Jorku do të humbasin nga një vend në Dhomën e Përfaqësuesve. Oregoni, Montana, Kolorado, Karolina e Veriut dhe Florida do të përfitojnë nga një vend në Kongres ndërsa Teksasi dy vende. These are states that have been growing in population. Në këto shtete është rritur numri i popullsisë, pasi njerëzit janë zhvendosur drejt tyre, duke shtuar dhe fuqinë dhe ndikimin e tyre politik gjatë shekullit të kaluar. Jacob Rubashkin është gazetar dhe analist me organizatën e pavarur Inside Elections që përgatit raporte analitike të politikës amerikane. Gjykata e Lartë ka vendosur që zonat elektorale që përfaqësohen në Kongres duhet të kenë një numër sa më të barabartë banorësh brenda çdo shteti. Disa shtete luftojnë për të shtuar qoftë edhe një apo dy banorë për të shtuar një zonë elektorale. difference. Ndryshimi i ndarjes së zonave elektorale bëhet sipas rregullave për të parandaluar krijimin e zonave që krijojnë avantazh për një parti të caktuar politike. Districts have to be contiguous, you can't have a district. Zonat elektorale duhet të jenë një territor i pandërprerë gjeografik. Një zonë nuk mund të fillojë në një pikë dhe të ndalojë e pastaj në mënyrë magjike të shfaqet në anën tjetër të shtetit. Vëmendje u kushtohet edhe pakicave që të kenë mundësi të përfaqësohen nga dikush nga komuniteti i tyre. Legjislaturat shtetërore kanë fuqinë e ndryshimit të kufijve të zonave elektorale. Republikanët kontrollojnë shumicën e pesëdhjetë legjislaturave, përfshirë tre shtete që përfitojnë vende në Kongres. Kjo u ka dhënë atyre shpresa për të fituar shumicën në Dhomën e Përfaqësuesve në zgjedhjet e vitit dy mijë e njëzet e dy. Pavarësisht fakteve që nxjerr në pah numërimi i popullatës për ndryshimin e zonave elektorale për zgjedhjet për Kongres, ende ka shumë të panjohura që mund të ndikojnë tek rezultati i zgjedhjeve të mesmandatit të vitit dy mijë e njëzet e dy, thotë zoti Rubashkin. Dhjetëra mijëra imigrantë që duan të hyjnë këtu në Shtetet e Bashkuara janë në pritje të shqyrtimit të kërkesave për azil, ndërkaq mijëra të tjerë ende presin për këtë shans. Korrespondentja e Zërit të Amerikës Celia Mendoza njofton nga El Paso për historinë e dy imigrantëve nga secila anë e kufirit SHBA-Meksikë. Pas një udhëtimi të vështirë, dyzet e dy vjeçari Mikel Atjes Riviau mbërriti në Meksikë. Ai u largua nga Kuba në vitin dy mijë e gjashtëmbëdhjetë, kaloi nëpërmjet Guajanës Angleze, xhunglës Darien në Brazil, pastaj Amerikën Qendrore dhe përfundoi në Meksikë. Në Ciudad Juarez, përtej lumit Rio Grande afër qytetit të El Pasos, në Teksas, ai bëri kërkesën për azil politik në Shtetet e Bashkuara. Kisha një ëndërr për të shkuar në Shtetet e Bashkuara dhe për të paraqitur çështjen time, thotë ai. Pasi jetoi për gati dy vjet në strehimoren Buen Samaritano, atij iu dha leja për të hyrë në Shtetet e Bashkuara pas ardhjes së administratës së Presidentit Biden. Nuk di si ta shpjegoj lumturinë që ndjej tani, nuk di si të shprehem, thotë ai. Që nga nëntëmbëdhjetë shkurti, administrata e Presidentit Joe Biden ka lejuar dhjetëra mijëra azilkërkues në Shtetet e Bashkuara për të dorëzuar kërkesat e tyre. Me ndihmën e Agjencisë së OKB-së për Refugjatët, UNICEF-it dhe Organizatës Ndërkombëtare të Migracionit, procesi filloi në San Isidro të Kalifornisë. Ne kemi dy role, të ofrojmë teste për Covid nëntëmbëdhjetë me mbështetjen e laboratorëve të specializuar meksikanë dhe një rol logjistik i cili përfshin transferimin e njerëzve në Shtetet e Bashkuara, thotë Alberto Cabezas nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin. Megjithatë, ky nuk është fati i të gjithë migrantëve që sot presin në strehimoret në Meksikë. Mijëra migrantëve si Eda Cristela Melendez, U është mohuar hyrja në kufirin meksikan në bazë të rregullit dyzet e dy, i cili lejon zyrtarët e imigracionit të kthejnë në kufi për arsye shëndetësore këdo që kërkon të hyjë në Shtetet e Bashkuara. Unë u largova me forcë me mbesën time sepse djali im ishte qëlluar, thotë ajo. Kur Eda Melendez kaloi kufirin jugor të Shteteve të Bashkuara së bashku me mbesën e saj, agjentët e doganave dhe mbrojtjes së kufirit i morën asaj shenjat e gishtave dhe e kthyen në Meksikë në bazë të rregullit dyzet e dy. Oficerët më thanë jo, megjithëse atyre u vinte keq. Ata më thanë, Zonjë, ne nuk mund t'ju lejojmë të kaloni për shkak të pandemisë, thotë Eda Melendez. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, këshilltari i Sigurisë Kombëtare në Shtëpinë e Bardhë, Juan Gonzalez, shpjegoi synimin e Rregullit dyzet e dy dhe arsyen për ta mbajtur atë në fuqi, Ne jemi duke përdorur autoritetin që kemi bazuar në Rregullin dyzet e dy për t'u siguruar që njerëzit që nuk janë pjesë e programit të mbrojtjes së migrantëve të dëbohen nga vendi, ndërsa ne investojmë në forcimin e kapacitetit të kufirit për të shqyrtuar më shumë raste të migrantëve në një mënyrë dinjitoze dhe ligjore, ashtu siç duhet të jetë, tha ai. Në Meksikë, Eda dhe mbesa e saj po presin në strehimoren e organizatës Good Samaritans. Ne shpresojmë që administrata, ndërsa po ndërmerr këto hapa për njerëzit e kualifikuar për programin e migrantëve të mbrojtur, do të ketë gjithashtu konsideratë për të gjithë ata që janë duke pritur të kërkojnë azil në Shtetet e Bashkuara, tha nëpunësja ligjore Crystal Sandoval. Por pa mbështetje ligjore dhe e lodhur nga mosha e saj e shtyrë, Eda shpreson që trajtimi njerëzor i promovuar nga administrata e Presidenit Biden do të fillojë të zbatohet së shpejti. Vetëm Zoti i mban gjallë shpresat e mia. sepse tek ai kam besim dhe tek ai e kam dorëzuar çështjen time, thotë ajo. Eda shpreson se autoritetet amerikane do t'u japin atyre mundësinë për të hyrë në Shtetet e Bashkuara dhe për t'u ribashkuar me vajzën e saj në Çikago. Çdo mbrëmje gjatë Ramazanit, muajit të sakrificës dhe lutjeve për muslimanët, besimtarët mblidhen në darkë me familjarë dhe miq për të thyer agjërimin me darkën e iftarit. Gjatë pandemisë së koronavirusit, disa festuan së bashku në grumbullime përmes rrjeteve sociale. Një organizatë në Los Angelos po përdor iftarin virtual për të krijuar ura bashkëpunimi mes muslimanëve dhe hebrenjve. Çdo ditë Ramazani në perëndim të diellit vjen koha e iftarit kur besimtarët bëjnë pushim për pak orë nga agjërimi. Në këtë Ramazan disa qytetarë në Los Angelos të Kalifornisë po organizojnë një iftar jo të zakonshëm virtual, thotë një besimtar mysliman. Ne e thirrëm ezanin nga tre sinagoga të ndryshme në Los Angelos, e para mendova se ishte diçka e bukur dhe e fuqishme, së dyti shprehte unitetin tonë dhe faktin se të gjithë jemi një komunitet i përbashkët. Iftari virtual u mundësua nga organizata New Ground, Partneriteti Mysliman Hebre për Ndryshim. Në hapje mbajti një fjalim kryetari i Bashkisë së Los Angelosit, Eric Garcetti. Aktiviteti përfshinte vizitë virtuale në kuzhinën e një imami dhe gruas së tij, ndërsa ata përgatisnin ushqimet e tyre të preferuara, dhe një vizitë në kuzhinën e një rabineje dhe bashkëshortit të saj. Pjesëmarrësit thonë se iftari dhe Ramazani nuk lidhen vetëm me ushqimin dhe agjërimin. Disa nga mesazhet janë sakrifica, durimi, humanizmi. you know, empathy, dhe forcimi i lidhjeve me të tjerët, duke përfshirë edhe ata të besimeve tjera, thotë një pjesëmarrës hebre. We start with Fillimisht përqendrohemi tek marrëdhëniet mes nesh duke treguar histori personale që lidhen me identitetin tonë. Pjesëmarrësit thonë se respekti për një traditë të ndryshme dhe ndarja e momenteve personale ndihmojnë për kapërcimin e hendekut mbi çështjet përçarëse, si problemet mes palestinezëve dhe izraelitëve që shpesh ndajnë hebrenjtë dhe myslimanët. Gjithashtu më ka pasuruar fjalorin dhe aftësitë për t'u shprehur kur bëj biseda të vështira. Ndërveprimet në kremtime të tilla, qofshin virtuale ose fizike, i mësojnë pjesëmarrësit të dëgjojnë të tjerët. Mund të biesh dakord ose të mos pajtohesh me të tjerët në shumë raste. Kjo është pjesë e procesit për të kuptuar njëri-tjetrin, duke qenë në gjendje ta shohësh problemin me sytë e tjetrit. Ata thonë se kjo qasje është e dobishme për të gjithë njerëzit, pavarësisht prejardhjes ose përkatësisë fetare. Këto ishin materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejtpërdrejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në YouTube dhe Facebook. Natën e mirë dhe mirupafshim.